皆さんこんにちははいテレビアニメ「手品先輩」先輩役の本の楓ですまだらさん役の高橋理恵ですはい今回はまず手品を知るにはですねお手本を見なければなりませんねそうだそうだ 吉野助です。秋野真です。山上兄弟です。よろしくお願いします。それでは早速やらせていただきます。さあ、どんどん風船を膨らませていきます。お願いしまし膨らみました。今膨らましたましたので、こん感じですね。それではお待ちないをかけます。それでは皆さんご一緒にいきます。せーの、手品ーゃっ

ま、生でマジック見るの初めて初めてですマジック初めてです。いや、もうこれからね、いろんなことを体験していただいて、そ,、してチャレンジしていただきますからね。見てるだけで満足な気がしますけど。れですかれです。よろしくお願いします。